走足拍子心催しどうぞよろしくお願いいたしますそれでは参ります手段ぶっちぎり我美しやで演舞曲は我美しや踊り子行くぜよ 美しくある Oh, 会場の皆様に礼ありがとうございましたありがとうございました騎士団ぶっちぎり我々土屋の皆さんでした続きまして